Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Let's Painting Russia. Я сегодня посетил пятое по счету мероприятие, называется оно «Ночной забег», дистанция 10 километров. А, Проходит маршрут от э, Лужников, стадиона Лужники, э, через Лужнецкую набережную, Фрунзенскую набережную, Причистинскую, до ХХХС, потом разворот и на финиш. Мероприятие собирается посетить порядка 6 тысяч спортсменов. Когда сядет солнце, я нашел уже место, хочу сделать рисунок светом с названием мероприятия. Плюс а в точке двух километров от старта, э, под эстакады МЦК мы с Колей договорились сделать еще один небольшой эксперимент момент это будет выглядеть так. Я включаю гирлянду, он спускает затвор на, на своей камере. И, соответственно, в конце меня э, фиксирует вспышка. Мы получаем небольшой трек из этой гирлянды, и в конце уже, э, соответственно, я э, фиксируюсь. Посмотрим, как получится. Включать не надо? Нормально, во, вот это нормально вышло. Отсюда Ну, вот и все, дамы и господа. Дистанция закончена, чувствую себя отлично. Сделал небольшой перерыв на то, чтобы прочертить гирлянды трек и с фиксацией в конце а, вспышка, но результат не очень понравился, так что это спорный вопрос, стоит ли такое делать при вот таком вот ярком освещении, потому что там трасса освещалась очень-очень сильно. Соответственно, единственное, что у меня адекватно получилось, это перед э, стартом написать название мероприятия. Вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!